إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون من صفات الخلق انه بيبدأ من شيء وده عشان يعرفك اعجاز الخلق قد ايه عشان اللي بيدعوا الملحدين او اللي بيدعوا ان هم يستطيعوا يعملوا حاجه ربنا بيقول لك الخلق له وصف عجيب جدا الخلق بيجي من شيء مصمت كده زي الحبه والنوى الخلق عكس اللي الناس بتعمله الناس لما بتحب تعمل حاجه مثلا تحب تبني بيت تعمل ايه بيبقى حته فاضيه بتقعد تجيب مواد من بره اسمنت وطوب ولا ايه يا باشمهندس تجيب اسمنت وطوب وحاجات وتقعد تحط عشان البيت ايه يكبر ربنا طريقه الخلق مش كده مع ولا المساله يعني كان مثلا لو في بيت هيتبنى بطريقه الخلق ان يتحط طوبه وتتساب ومن جوه الطوبه يطلع البيت ده الفرق بين اللي بيعمله البشر واللي بيعمله رب البشر ان الحاجه جواها القدره جواها القوه جواها الصفات جواها الغذاء بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده بصقه وقال يقول الله عز وجل يا ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا شوف المني جوه المني الانسان جواه جواه الصفات والمشاعر والقوه والرسم واللون والعضلات كل ده جوه مش ان احنا بقى نجيب له دراع ونركبه له ونجيب له عين ونجيب لا ده هو بيطلع النبته تجيب البذره كده انت مجرد بس انك تحط لها ميه هي تطلع ده اسمه الفلق والفتق والفطر ان صفه الخلق ان ربنا بيطلع الحاجه من جوه وتفضل توسع عشان كده في اول الانبياء كانت رتقا ففتقناهما اخر الانبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده لذلك الخلق فيه صفتين لا يقدر عليهما إلا الله الازدياد المستمر والحركة المستمرة ودي رقم اثنين ورقم واحد ان الشيء بيأتي من الداخل من الفطر من الفتق من الفلق دي لا يفعلها إلا الله البشر ما يعرفوش يعملوا كده ان يحول البذرة النواة الصلبة الجامدة التي ليس فيها أي معالم ولا أي حياة هي بتحتوي بداخلها على ثمرة لونها أصفر أو أحمر وطعم مختلف وورق وشجر وإن نفس البذرة أو النواة يطلع منها جزء لتحت يعمل جذور وجزء لفوق يعمل ساق وجزء في الجنب يعمل أوراق وجزء يعمل ثمرة وتختلف ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ذلكم الله فأنا تؤفكون محدش يعرف يعمل كده غير ربنا أفرأيتم ما تمنون أنت بتبص على المنيه كده إزاي ده في الرحم كبر بيخش له حاجه في الرحم ده ازاي ده كبر يعني ايه اللي بيوصل له يعني يخليه فجاه بقى عنده عظام واعصاب وعضلات ومترتبه ومنسقه وقلب وكليه وكبد ومعده ازاي واسنان ازاي جاب الكلام ده منين من جواه من جواه الانسان بيلقي المني في الرحم ويمشي وبعدين فجاه يلاقي طفل وفي الاخر يقول ابني يلقي البذره في الارض ويمشي يحط عليها شويه ميه لك زرعي انت عملت ايه وانت عملت ايه اصلا ربنا سبحانه وتعالى عمل كل حاجه فمن صفات الخلق اللي تعجز الانسان مش ان هم يجيبوا احماض امينيه وترتيب معين وغيره ويعملوا استنساخ يقول لك اهو احنا بنخلق اهو بيضحكوا على الناس لذلك جه إيه بعدها يخرج الحي من الميت